સુંદરી દાઢે દુખણ ઓની सिनि पख साॾा सामण करींदड़ी गॾे दुख उन विसी विसां सां हैं मुंहिंजा मेरी जिंदड़ी आहियां दुख ॾाढे ॾुख सां Yeah. एक किता है जालिल में को ओ मेरी जिंदड़ी ॾाढे दुख हुण ओ निविसांदा निविसांदा ना ते जबर नायोसी जदा सुन से जो लड़ा गया है तू रो से सबर नायोसी परदेश तू दफान थी सी तेरे वतन ते खबर ना होसी ंदड़ी गॾे रुख उन बि ॾाढे दुख हुअणु वेसा